Mi trabajo se basa eh, fundamentalmente en la manipulación del material, eh, sea tela, sea papel, eh, mm, a través de pliegues, de cortes, de, superposiciones, hasta que encuentro un equilibrio en la pieza que mm, me dice hasta aquí. Luego además combino tela pintada con otros materiales como el metal o como la madera, a través de, de en su forma más bidimensional o a través de ensamblajes en su forma más escultórica. Y mi obra pues habla en general de todo lo que me rodea, de todo lo que me pasa, las emociones, lugares eh, que, bueno, pues, que son especiales para mí, eh, objetos el proyecto que estoy realizando en la Casa de Velázquez eh, durante estos 11 meses de residencia eh, es una serie de, grabados. Estos grabados están realizados con técnica colagraf y eh, creo texturas en relieve de esos verdes aturquesados que surgen en el proceso de oxidación de metales como el cobre, como el bronce, como el latón. Y para mí esto tiene una connotación muy, muy positiva. Pues cuando veo estos verdes tan preciosos, eh, en vez de pensar en, oxidación o, en decadencia, en envejecimiento, lo que, lo que pienso es un resurgir, ¿no? es como una segunda oportunidad de mostrar belleza y bueno, me resulta un poco además eh, bastante paralelo un poco a cómo me siento esa, como resurgir con una fuerza nueva eh, para expresar lo que, lo que llevo. Empecé a darme cuenta que, que, que, mis proyectos, mis series se relacionaban directamente con exactamente lo que me estaba pasando, ¿no? de una forma casi casi te diría autobiográfica. Empecé a trabajar mi proyecto ingeniería por estar eh, también trabajando en, eh, un departamento de, ingeniería en un hotel mm, y, bueno, a raíz de ahí surgió todo el gran proyecto ingeniería y a partir de ahí ha ido ramificándose una de las, de las, mm, de las series dentro de ingeniería es Piel de Cobre y Piel de Cobre pues, eh, tiene mucho que ver con el proyecto que estoy realizando aquí en la casa, pues mm, trata de investigar esa segunda mirada. Mis series siempre, pues cuando voy trabajándolas, pues mm, llega un momento que empiezan a derivar en, en, otro, en otra serie también, ¿no? Y mm, la verdad es que eso es lo que más me me fascina de, del arte.